Bună ziua! Bună ziua! Cu ce proiect sunteți prezent la Timon? Am venit la Timon cu proiectul Vista Rezidențial Berceni. Acesta este localizat în sudul Bucureștiului, în zona Grand Arena, Bulevardul Metalurgiei, pe drumul Binelui. Proiectul nostru este finalizat în prima etapă cu șase blocuri. Acestea sunt dotate cu parcare subterană, cu lifturi, Apartamentele pe care le avem sunt de trei camere, două camere și garsoniere. Practicăm o reducere pentru acest târg de 1000 de euro la garsoniere, 1500 de euro la apartamentele de două camere și de 2000 de euro la apartamentele de trei camere. Acestea sunt dotate cu un aparat de aer condiționat instalat în living, cu centrală termică proprie Feroli, cu uh, finisaje importate din Spania, grese faianță, uh, parchet laminat și uh, uși de lemn. Ce feedback ați primit din partea vizitatorilor de la târg? Am avut foarte mulți vizitatori care deja s-au programat pentru vizionări, deja am contractat câteva apartamente și sunt foarte uh, impresionați de faptul că proiectul nostru este foarte rarefiat, este o, diferență, e o distanță mare între blocuri și este privat, avem drumuri uh, interne făcute de noi, o promenadă comercială în care vom avea uh, mai multe spații comerciale, magazine, grădinițe și sub toată această platformă uh, vom avea parcarea subterană. Ați dori să transmiteți un mesaj și celor care nu au reușit să viziteze târgul? Chiar dacă nu au reușit să vină să ne viziteze, să ne recunoască aici la târg, noi așteptăm un showroom în fiecare zi, unde vor fi impresionați de ceea ce le propunem. Mulțumim și mult succes! Mulțumim și noi, zi bună!